Ah, swala la maadili kwa kweli liko mikononi mwao na sisi wazazi na wananchi kwa ujumla. Ajitahidi kupiga kelele sana, sheria ziwekwe. Wasa tena eh, kaka yangu bwana FA ajitahidi kuwaambia, na unajua uzuri, anaweza kufikisha ujumbe kwa aina nyingi, magrupu yako mbalimbali, anaweza katwita tukasema nini kifanyike ili kukomesha hii habari kuna hii sehemu, kuna mahali imeanzia, haijajitokeza tu kule palipoanzia kwenye mfereji, ndio tuje tupazibe kwanza kabla maji haja kupanda juu. Kwa hiyo tuko la, tuko la, tuko tamini, mimi binafsi niko tayari kama watatuhitaji tukae tuzungumze, what can I do, tuweze kuangalia, kuangalia jinsi gani tunaweza kuliboresha hili jambo, linaweza tukalipunguza hata si kulimaliza, lakini watoto wetu wengi wanaangamia jamani mambo yamekuwa vuru valala, nyumba mbili, nyumba tatu, vijana wa namna hiyo, nyumba mbili, nyumba tatu, wanawake namna hiyo. Yani sasa hizi unaona wananunuliana hadi magari, wanavishana pete za uchumba, yani mambo yani anatia huzuni. Siko naambia wewe, nyimbo yako iko studio, wewe nyimbo yako iko studio. Yani sasa sijui inakuwaje, sijui kwa sababu najua nitaenda tu kesho, sijui itakuwa na yani, sio kwamba eti nyimbo hakuna, na ni mwandishi yeye mwenyewe, na hata mkiangalia kwenye nyimbo yangu ya mm, ile ya nani ya tulimba ile woman all star super woman ile vesti aliandika yeye ehe. Kwa hivyo yani, um, ni, ni nadhani ni, ni kuamini tu kwamba yupo, si unaelewa? Kesho nitafanya, kesho nitafanya, lakini sio kwamba nimwambia nataka kuja studio, niko hapa tusirekodi. Haijawahi kutokea. Ni mtu ambaye ananipenda na kunithamini sana, niwe mkweli yeah. Yani of course, kwa kweli hali ya sasa inatisha sana, lakini bado tutarudi kusema kwamba wazazi tukae na watoto wetu vizuri. Wazazi tupate muda wa kukaa na watoto wetu, kuwaeleza ukweli. Mtoto wa kike akishabarehe lazima uongee naye, hata vivyo vivyo mtoto wa kiume akibarehe lazima uongee naye, umweleze tu transparent maisha yalivyo. Wazazi tukae, tusikae tunaficha ficha mambo. Saizi hamna haja ya kuficha ficha mambo, hali ishakuwa mbaya saizi inavyoonekana yaani mzazi anaanza kutamani bwana nipate mtoto wa kike, kwa sababu hali ya watoto wa kiume imeshakuwa mbaya, kwani watoto wa kiume wengi wana tamaa. Sasa hivi imekuwa tamaa. Umesikia maneno ya range, mtu mwingine anakwambia mimi ukikubali tuwe hivi na kununulia range. Range lenyewe anaisikiaga, hajakubali sikesha wa tayari, ashakuwa alikuwa tena Juma, ashakuwa tena Mwajuma. Shughuli imekuwa mbaya, kwa tujitahidi na nyinyi vijana, nawaomba punguzeni tamaa. Acheni mambo ya mtelezo, fanyeni kazi, nawaomba, la sivyo tutakuwa na kizazi kibaya tunakokwenda. Miaka kumi inayokuja tutakuwa na wanaume wa aina gani? Mimi niko nawaza <laughs> e, na hii yote ni za eh, watu wanavaa vinjunga vya hapa. Unaambia kitu gani? Mwanaume mzima unavaa vinjunga vya hapa, unataka nini? Si nguo ziko tu nzuri za kufanya unakuwa mwanaume unapendeza. una, Kaka kavaa suti hapo, umemwona ana shida gani? Si mwanaume unakuta na mwanaume anakwambia ti joto joto gani? Sipendi. Tubadilike, tunaleta kuleta, tuamini, tunaenda kutengeneza vizazi vya aina gani? Wanawake wenzangu pia, yani changamoto, yani mimi ndio hata nachoka kabisa. Mungu atusamee jamani, Mungu atusaidie, tuendelee kufanya ibada na kumwa, na kumuomba Mungu sana kwenye majanga haya jamani. Ndugu waandishi wa habari, msitoe tu habari za ajabu ajabu, nendeni mtoe habari hizi na kuambia watu dunia inaenda kuharibika, sio ndio? Dunia nafika mwisho, mambo yameharibika huko mtaani, ndio usiseme. Uh, mimi kwa upande wangu, kwa sababu hela zangu mimi nazikwaga chululu chululu, labda kwenye performance labda 10 million ina hapo angalia sasa show gani nimezipiga. Nadhani mmeona mimi napiga show nyingi sana. Kuna mashow nimefanya ya, mi, ya, mi, ya mikoani mengi. Kwa hiyo unaweza kukuta kama ngoma hiyo imenisaidia kufanya kazi nyingi. Alafu ukitoa tu ngoma, sio tu kufanya show, kuna endorsement nyingi zinaingia, ndo kama hivi unaziona. Kwa hiyo sijui unaelewa yeah. Labda nikuambie, mimi niko tofauti sana na wasanii wengine. Mimi nimefoka sana kwenye maisha jamani, niwe mkweli. Maisha niliyotoka mimi ni magumu, nimetoka Igunga sijaja kuangalia um, majumba ya gorofa ya hapa Kariakoo na sehemu zingine. Mimi nimetumwa hela. Mara nyingi sina muda wa kupoteza kwenye story na kutafuta picha za kuedit Instagram wakati muonekano wangu wa live ndio huu huu. Kwa mimi tuki, ikitokea kuna mali tumekugumiana, tutaongea, tutaambizana kama kuna jambo la harusi, dada na kuingiza kwenye grupu, uwe labda um, mwanakamati something like that, lakini hatuna mazungumzo mengi ya kusema haba tuna vikao vya kila siku tukutane tugonge cheers ya sina. Niwe mkweli tu. Eh, kawaida simu zinaita bashishi vipi fresh ongea baba birthday sio kuna yani kuna vitu vile vya muhimu muhimu ambavyo sio vya muhimu yani kwa sababu hatuishi kwenye maisha ya kila siku ya namna hiyo ni sio muongo okay. yeah tunakutana kwa mimi mimi ni mimi ni brand my brother hebu tuheshimiane kidogo <laughs> asante this is the brand huh? I'm sorry Shishi Food ni kampuni kubwa and you know that acha kuchanganya changanya mambo usiharibu haribu mambo kuna watu wako wengi wa kuwazungumzia kwa nini Ah, eh. mm. ah. Lengo la kuingia mkataba na Shishi kama alivyojieleza mwenyewe, kwanza ni mtu ambaye anaaminika kwenye jamii inamkubali. Kwa hiyo na kuweka mkataba ni kuweka taratibu tu kawaida. atuamini kwa vyovyote vile. Kwa vyovyote vile kwa Shishi mwenyewe na kwa imani yake yote kwamba atakwenda tofauti na matakwa ambayo ya kimkataba. Kwa hiyo sisi tunaamini Lengo ni kuweka tu maandishi kiutaratibu ambao ni kawaida kwa vyovyote vile. Tunaamini kwa vyovyote vile tutafanya vizuri kazi vizuri na Ashiishi na Mungu akijalia mkataba wake wa mwaka mmoja kisha tutarinyu, Tuombe uzima. Yeah. Umesema una swali wewe? Mimi mimi sina sina sio mtu waekaeka sana na magari. Mimi kuna vitu ambavyo nimeviwekeza vikubwa zaidi ya gari. Sijui umenielewa. Mimi ni mtu ambaye najitambua, mimi ni mama, Siwezi kukimbilia kwenda kununua range ambayo kesho kigongwa unalia unashika kichwa. Mimi nimewekeza kwenye ardhi. Yes. Ah, kila mtu na matakwa yake. Yaani siwezi kumpangia mtu usinunue range kanunue kiwanja au kanunue majumba ambayo tayari yamejengwa. Sasa kuna nyumba nyingi tunazonunua ambazo zimeshajengwa. Kwa hiyo kila mtu ana mapenzi yake. Mwingine anakwambia mimi kwa nini ni nikajenge ni, ni, ni wakati amini elfu tatu haijengi haijengi nyumba. So kila mtu na maisha yake, usimpangii, lakini usimhamasishe mtu anunue renji wakati pa kulala hana. Ah, sasa kuswala eka hilo huo ni mtihani. Mimi naeka nyingi kila sehemu na na nyumba napangisha. Yes. Labda gari ya ndoto ya Shilole ni gari aina gani? Kwa sababu kila mtu anakuwa na gari ya ndoto Mtaiona. Mimi uzuri ni mtu msema kweli, sitaki mambo ya kuongea ongea kwenye kamera mimi nitakaponunua gari yangu nataka ninunue gari yangu ya heshima ya kila siku V8 new model ndio gari ninayotaka kununua. Sitaki sijui range, sijui gari za gari za kitoto hizo. Mimi nataka gari kubwa ya thamani. Mwanamke akishuka ameonekana mwanamke ameshuka. Oh, naji naji naji naji naji najidunduliza dunduliza dunduliza ili ninunue gari ya ndoto yangu. Yes, sijui umenielewa. Mm. Kwa Kwamba Shilole unavuta muda kidogo Eh, uachane na muziki uingie moja kwa moja kwenye siasa? Uh, uh, sidhani, lakini naipenda siasa. Mimi niko kwenye siasa by the way mpaka sasa. Mm. Mhm. Ngoma ah, na Spice wa Jamaica. Yes. Mm. Ndio nawaelezea vitu vya msingi, mnaenda kwenye vitu vya range. Yaani unaenda kuwaza kumiliki renji wakati pa kulala una godoro elfu sabini na tano una Nadhani tule dada uh, ananikubali pia, nilimdm akakubali, uh, tukaanza kuchat mi na yeye. Baada ya hapo akanitumia namba yake, akanitumia email nimtumie ngoma, yuko tayari kufanya muziki na mimi. Kwa nilimrekodia ngoma juzi akaipenda sana. Hiyo inaonyesha conversation lakini nitaonyesha baadaye. Kwa tuko vizuri. Yes. Mm. Nasubiri tu aingize vocal kwa sababu mimi nishamtumia. Nasubiri amalize kuingiza vocal anitumie upande wake. Yeah. Na saa hizi nimesema sitaki kolabo za Tanzania. Nataka nifanye nje ya Tanzania. Maana hapa nimefanya mziki na wasanii tofauti tofauti. Kwa nataka nifanye nijaribu comeback yangu iwe na another country. Sio kwa ubaya, ni vizuri, japo nitaongeza na wasanii wangu wenzangu wa ndani ya nchi yeah.